Cuando el que no entienda, cuenta una leyenda que un hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía Can I get a refill, please? Che bella faccia. Posso dire una cosa? 你不知道这个护肤霜 Le encanta esta crema. Perché non posso? Che questo parla dell'Oriente, ma perché in Ceretta? Thank you.